Sonntag in den Stuttgarter Tüssel mit richtig heftigen Sturmwindböen. So, Lochingen und Eisingen habe ich hinter mir. Und jetzt muss ich da irgendwie durch. Ich sehe schon krass. Gestern hatten wir 14 bis 17 Grad und heute ist da oben noch Schnee. Nach 57 Kilometer heute darf ich schieben. Ich habe äh, heute etwas über 100 vor und wir haben es jetzt gerade 12 Uhr durch. Und für mich gibt es jetzt gleich Mittag. Ich schmeiß jetzt den Trangia an. Es gibt diesen Couscous mit Gemüse, schon Trockengemüse. In meinem selbstgemachten Topf. Und ich glaube, das reicht. Und da hat der Joe mir gestern freundlicherweise noch ein Hühnchenbrust auf offenem Feuer gekocht. Und das habe ich jetzt hier reingeschnetzelt. Ja, heiß genug. Als ähm, Frikassee. So, Topf vom Herd. Ablöschen. Und jetzt kann man das hier gut hereinstellen wieder und kann man direkt losessen. Oh, jetzt genieße ich das. Ich habe 78 Kilometer auf dem Buckel. Jetzt genieße ich das. Ich hoffe, hier hoch zu war ist jetzt die letzte Steigung, die ich schieben muss heute. Dass ich dann noch runter zur Donau nur noch ähm, Rollen brauche. <laughs> Kalt ist es hier oben. Und da passiere ich gerade das Ortseingangsschild Eiselsau oder also, so. Kein Wunder. Also, alles so lange schottendicht. Jetzt geht es hoffentlich nur noch runter. Vielleicht sehe ich gleich die Donau. Hey Leute, es ist 17 Uhr am zweiten Tag der Radreise. Und ich sehe das erste Mal die Donau. Guckt euch das mal an. Ich bin auf dem Aussichtsturm Donautal östlich von Günzburg.